Del në shitje arma inteligjente, shkrep vetëm në duart e pronarit. Ju lutemi bëni subscribe, e sato. Pronësia e armëve ka qenë dhe vazhdon të jetë një temë debati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga grupe të ndryshme. Një pjesë mendon se kjo ka të bëjë me lirinë personale, e një pjesë tjetër besojnë se numri i rasteve tragjike mund të bie nëse reduktohet përdorimi i tyre, raporton Reuters. Biofire Tech me bazë në Colorado ka krijuar zhvillimin më të fundit në armët e personalizuara që mund të gjuhen vetëm nga përdoruesit e verifikuar. Kjo armë inteligjente është mundësuar nga teknologjia e njohjes së fytyrës, opsioni i njëjtë si për telefona. Arma mund të përdoret vetëm nga pronari i saj, deri në pesë persona, duke i përfshirë anëtarë të familjes, të cilët mund të regjistrohen për të përdorur biometrikën. Secili prej këtyre modeleve lejon personalizim, siç është zgjedhja e ngjyrës apo konfigurimi i armës për majtak. Çmimi i modelit bazë është një mijë e pesëqind dollarë dhe janë dy versione më të shtrenjta dhe kushtojnë një mijë e nëntëqind apo edhe dy mijë e pesëqind dollarë. Një armë e tillë është shfaqur në tregun amerikan javën që po lëmë pas dhe siç thuhet nga kompania, një model është i shitur dhe dërgesat do të fillojnë në fund të këtij viti.